you きっといつか終れるでしょうさらしにパイプをそれたいつしか誰も見えなくなりました真っ赤になってそっと塞でいつしか見つけたしまいは長つく音歌っていたさしにく「一つ